メモタンチャンネルーみんな僕はブルータンチワワのメモタン今日はね手品にチャレンジしてみようと思うんだよーしレッツマジチャンネル登録よろしくね のビニールテープを消してみるよいくよまだあるよある消えちゃうぞ消えちゃうぞスパー見て見てくちゃったちゃったよ見て見てほらほらほら消えちゃったよねではもう一回出してみるよ

見えるかなお手手をバーってやるときに下に移すの移すときも反対のお手手は隠しておくんだよこんな感じ隠しながら下に握り替えるんだよ下に移すのを片手でできるように特訓してね移し終わったらはめ出た指を元に戻してゆっくりお手手を離しますこんな感じ 次は元に戻す方法ちょっと待ってね握りやすいようにしてっと本番は片手でできるようにしなきゃね戻す時も反対のお手手で隠して元の指をグッと入れてこれ僕もっと特訓しないとなよいしょっとみんなわか しゴムのカバーとかでできると思うよこんなのがおすすめだよみんなもぜひや